una empresa aquí, empresa local, por eso están aquí. Es muy importante entender que del otro lado de la tabla hay otra persona con otros intereses. Essa oportunidade que a gente pôde vir aqui, possibilitada pela Rede Empreende, algo é, realmente sensacional, ter experiência e ver pessoas do mundo inteiro querendo a, queriendo empreender, querendo para eh, o mundo, fazer o mundo un um lugar melhor. De lo que estamos desarrollando acá en conjunto con Red Emprendia es poder llevar este producto que hoy día está en el laboratorio a la industria y que puedan usarlo todas las personas que hoy día se ven afectadas. Personas podrían empezar a trabajar desde su casa con su móvil ¿sí? y tener un sueldo digno. durante la investigación primaria no dejen de preguntar. A cualquier momento puede venir alguien y decir así, quiero comprar, quiero comprar eso, ¿cuánto vale? Y se dice, ah, no sé, nunca pensé en eso, da una imagen muy mala. Por ejemplo, tu tecnología se ve, es una máquina, es una cosa que se ve, que se ve que está, pero estas empresas de, de software es una cosa que la evaluación es mucho... a gente conseguiu aprender a melhorar nossas ideias sobre o projeto, a gente conseguiu identificar pontos de melhoria e tudo mais com, com as palestras e tudo mais. Foi, foi bastante produtivo. É, a dinâmica, assim, as informações que vem vindo e o networking com empresas de diversos países é extremamente benéfico para qualquer um, para qualquer pessoa que queira empreender a nível internacional. Na verdade que a experiência é muy nutritiva para mi proyecto, pude perfeccionar bastante el pitch y espero poder demostrarlo en, en Noea en el evento.